配出来，请亲爱的顾客收下这块肥皂。我们会将外肥皂的钱加上以前收集保特品的钱，捐出去给需要帮助的人。如果这个活动成功，我们将会一直持续下去，并且我们想改为自己种的西瓜来制作这块肥皂。防疫期间，请亲爱的顾客多。 在哪里呀？